عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام والآل نعم الكرام نعم الكرام عليك الصلاة عليك السلام الصلاة عليك السلام جمال نور المصطفى شمس الضحى وفيك يا حسن النقاء لولاك يا شمس sofa.